Ja, sie sind die Rupiah. Sis, oi, sis, oi, sis. Oi, bangun, bangun, bangun, bangun. Oi. Kenapa ini tidak bangun? Oi, bangun, bangun, bangun. Oi. Aduh, aduh, aduh. Oi, Aziz, di sini dulu bu simpang anu guna, kopi guna, jaga baik-baik. Masih stay dulu ki. Woi sis, woi, woi bang koi. Woi ada mau kutanya ke koi bang. Ada air kopi Coba dulu deh. Nah, anak kopi ini. Nah. Wih, wih. Ayah. Ah, enak mantap kopi apa ini kopi Torabika kau ah masukin ku simpan jembatan pasti dengan tahu bila saya ngimin Thank you. sabiku. Kenapa bisa bocor kita? Eh, rugi-rugi ya ini kalau begini. Di sini disimpan kopi ya baru ndak ada. Ya sis kapan ini minum ya? Ngomong, oi, sis, sis, oi, kau minum kopiku, sis, oi. Eh, ndak bangun lagi. Aku eh, pandai biji lagi baru di sini gue minum. Awas kau kalau minum.

ini dulu deh ditiup dulu deh kopi ku supaya dingin ih bagi kapan ini kalau ada nuna rokok, nah simpan dulu deh ini kopi ku. woi woi jangan kau minum kopi nah nak. kat dulu beli rokok dari masem beli rak ih non mi sento piccola! Eh. Ah, mi scusi, il locale che là che mi non copi! Mi cappa che pure pure titolo, eh, non mi li copie! Oi, oi, cao mi li copico, no, oi, oi, la bambi là, ieri le tungo ma, ah, va scopo! Iya. Wih, Ini nga ya, sira. Tao, kinapa nung ano kape ko. Eh, sabi kabon. Kinapa nung kopi Tao, kinapa nung ano kape ko. Tira, tira ka tarisaya. Mabisi kape ko. Bawas magkaw. Eh, balik-balis ko yung kaw. Magusi ba sa mga eh. Eto, eh, kali malag ini minum kopi. Eh, ano, bigyan kopya. Belum ada sadar. Belum, belum, belum. Eh, ah, sama ini kalau Kenapa itu bahas itu? Kenapa Cika? Itu ibu. Kasiran air baru. Saya bilang saya bingung ini kopi. Baru saya tidur ke di sini. Eh, di mana ada kopi cu? Tadi di sini eh. Mandi lambing ada kopi nak minum. Baru saya napa saya mau. Eh, Balis kita ibu. Bahas sama saya. Ibu eh, kan. Tinggal dulu saya ganti baju gue dah. Eh, napa saya lagi tahu. Memang eh. apa itu ibu? Memang bangsa. Kami di Kopina na bilang yasin na. Sabi ni Kopina, bilang yasin na.